Сьогодні у нас новий ролик. І що я сьогодні задумав, зараз побачите. Тому що сам задаюсь вопросом і не можу рішити, який же все-таки вес у моїх тюленів. Зараз я тільки їм насипав, змотаю шлангу. А якщо я зматую шлангу, значить всі ви знаєте, що я значить, тут управився і все вже тут зроблено. Тут єдине що Утром зайшов, насипав у корита і підключив шлангу, набрав. І так до завтрашнього дня. Завтра утром та сама маніпуляція. Набрати води, скрутити шлангу. Оце що Напомню, хто ще не в курсі діла, нашим тюленям одним 30 числа було 4, другим 8 числа було 4. Тобто одним 4,5 місяця, одним 4 місяці і 8 днів. Хочу поміряти раді інтересу, раді для себе, тому що е, можливості нема зважити на віса кинути. Таких вісов нема в мене. Вірні, ящика для вісов. Ну і тягати, зрозуміло, що ніхто не буде. А зараз замірами, а ви вже як спеціалісти скажете, що, скільки і як у них віса. Ось я взяв свою рулетку і И будем пробовать. Будем пробовать. Рулетка у нас получается метр пятьдесят, ну то есть, ой, кажу метр, ну да, метр пятьдесят, півтора метрова. Я думаю, хватить. І хочу їх поміряти. Ви там, хто подивитесь по таблиці, чи хто так знає, скільки вес, напишіть. І також підемо поміряємо їхню їхню маму, скільки вона весом. Ну і там покажу поросят, покажу піратіка, антрасі і так далі і тому подобне. Коротше, пробуємо. Дивіться, ви їх реже бачите, чим я. Підросли вони чи ні. А ну йдіть сюди. Жужелі. Ех ви мої. Е, Я знаю, що ці, цей іменно виводок, оці гібриди ростуть набагато краще, ніж е, кантори, чим петрени, тому що ну, в мене глаз вже намьотаний. Ну просто який у них вес, я не знаю. Зараз ми по нашій машульці, де вона саме така спокійна. Може вона їсть, да, Вік? Просто їх так не обміряєш, треба машку. Машка спокійна у нас. Де ти? Машка. Я машку определяю. Ото, мабуть, вона лежить. Що касається по полам, це е, запаха тут Практически нема. Ну, є якийсь, мабуть, естественний. Ну а так, щоб там, як всі думають, що типу, навозна яма внизу і він стоїть сумасшедший, такого немає. Що треба робити на щільових полах? Треба робити яму, якщо такий нездоровий сарайчик, як ось оцей, він у мене 4,50 на 4. Дві пліти лежать по 2 метри. Ну а так лежить по по 9 пліт. Тобто 4,50, тут 4,50 на Е, на 4, в дві пліти. І от ванну треба робити, я вважаю, кубів на 15. Чого на 15? Тому що машина, якщо взяти таку, яка до мене приїжджала останній раз викачувала, вона 13 кубів. І він спокійно викачав 13 кубів, а 2 куба хай остається на дні там трошки, е, нічого страшного. Ну, тобто яму треба робити зразу кубів на 15. А не так, як Е, Я тут зробив, треба було чуть більше зробити кубів на 15, а він би зараз викачував 13 кубів. Отак би. І також треба утепляти, щоб були теплі стіни. Тут в мене стіни теплі. Е, тут внутрі виходить ракушка, снаружи, снаружи красний кирпич. І потолок теж переділений, утеплений ватою. Ну, Як ви бачите, конденсата немає слова взагалі. Витяжок Одна естественна витяжка, яку хватає з головою. Тут постійно тепло, хорошо, їм комфортно, сухо і все хорошо. Так, де наша? Де наша машка? Де де ти є, машулька? Я просто машка її гладиш, вона ось вона. Вона спокійна, її можна заміряти. Так, міряємо. Не знаємо, це ця, що 4 місяці і 8 днів або 4 з половиною місяця. Ну вона просто спокійна. Ось, бачите, я її спокійно. Так. В обхваті метр 14. І міряємо длину її. Де вона вже ділася? А, ось вона. метр чотирнадцять. Навушка. Машулька, машулька. Машулечка. От Тікай. Іди туди, гуляй. Машулечка, Машулечка. Давай в ушко свои. Достань же ты, не дрыгайся. О! Сейчас. О, іди поїж, іди поїж, іди. Ага. Так, ложим за вушко, на вушка, вернее, і до хвоста. Скільки там було? Метр 14, да? На метр 18. Метр 14 на метр 18. От напишіть, яка примерно у них вага, який яка вісова категорія, раді інтересу. Машка в нас не сама більша, в нас є. Це хто в нас? А, це. Я просто откуда знаю машку, в неї петля порізана ззаді. І вона така більш сама ручна з усіх. Ось теж хороший оселедець. Ну, я так для себе, ради інтересу. А. Тихо! Ну, а цей метр десять, а там метр чотирнадцять. А це хто свинка чи кабан? Ось теж хороший. Зараз я цього поміряю. Ну, коротше, що їх мірять? Метр 14 на метр скільки там було? На метр 18, так. Да. Який вес? От ради інтересу. Ну, а там плюс-мінус. Понятно, що тут у них різниця 8 днів, ну це не столь уже важно. А так ось, дивіться. Що я й казав, що в них там багато краще рост. Я ну, я просто знаю, як мої навіть там е, мішанка Петрени ростуть, як росте кантур. Кантур теж мене якби повністю задовольняє іменно своїми приростами. Но кантур все одно нервно курить іменно оцих поросят, що від моїх ефок. Це напомню, е, тут не всі, 8 штук в тому сараї. І виходить, що це 30 штук, це ті, що вижили від е, двох виводків. Два виводка, вона дві свиноматки понаводила там по 20 штук, по 21. І оце що вижили, 30 штук. От двох свиноматок. Витягнула, все нормально, сосків не вистачало. Ми зробили відйом одних 25 днів, других 35 днів. Ну, тобто робили такі ось такі маніпуляції і всі ну, всі нормальні. Просто хто розуміє, який вес, то примерно понаписуйте. Ну, а так по щілям сказав, що теплі стіни, теплий потолок, хороша витяжка, у вас не буде ні конденсата, ні душегубки, ні де нічого. І свині будуть чистенькі у вас без всяких. Якщо просто аміаки вони давляться, душаться, вони постійно бісяться, таке в них вони грязні постійно. Це я ну, я, це я по тому сараю, в мене газобочний сарай старий, я знаю, як там було. В них там потолки низькі, витяжок мало, і вони там давляться. там. А тут хто це в нас? А, це ж вона і ходить, Машка. Машулька, Машулька, до віки прийшла, так? Да? Ух ти ж уже кризка така мала. ух. Ну так, да, воно видно навіть от в отношенні до мене, так? Да? Ух ти ж уже крисючка мала. Ух ти ж уже. Ну а так. Коротше, отакі. Тільки ось недавно, ось же недавно вирізали, я от думав, недавно вирізали. Перед Новим годом весь декабрь. Тут було у нас 20 штук, кого продали, кого вирізали. Ну, і вже нова партія на підході. Давай. Раніше я б таких уже убирав, зараз я таких не убираю. Трошки хай доростуть. І також хочу оставити е, пару штук. Хай ростуть в течение года. Узнать за год, скільки вони виростуть, от іменно за один год. Тому що всі кажуть, треба свиню кормити год. Ну от покормлю год, скільки ж вона виросте. Ну це я в тому сараї оставлю, бо тут мені теж треба буде убрати, бо будуть опороси, нова партія, щоб до нової партії вже убрати опять. І это. Ти замірять, скільки ж набралось навоза, бо я давно вже не міряв. Так, а де моя суперарматурка? Ось вона. А я й не глянув, коли ми качали який. А ну, дівчата. Хлопці та дівчата. О! Тікай, тікай. Ну, тікай, ти. Тікай, тікай. Верх, щільових. Оп! А, не дуже багато, да? Набралось. Я вийду сюди. Ось верх щелевих. Це для себе, щоб розуміти. Ну ось, виходить, верх щелевого пола. А ось скільки набралося. Ну, ще місяця два це мінімум. Місяця два, а то й трошки більше навіть. В районі трьох місяців ще Якраз ми всіх уберемо. Ну, я й казав, що то ми викачували останній раз, як ви бачили, як він все викачав. Там чуть-чуть пооставалося. Е, в то вже до фіналу. Ну, це ж поки їх всіх кого продамо на свиноматку, кого уберемо на м'ясо з кабанців. Так воно і буде. Да, Аська? Тебе міряти не будемо, Аська. Чи борку. Ну що, чого ти зразу пригаєш? Буря ревнує, пригати не можна. Ти ж сама це прекрасно знаєш. Що, буря, тебе замірять? Встань, іди сюди. Стой, будемо міряти. Стой. Бачите як? Стой, кажу, заміряю тебе. По собачим таблицям. Іди сюди, Боря, іди ко мені. Сядь, сядь. Все. Боря. Моргай, Боря, 59. Я хоч з тої сторони. А, не з тої сторони. Боря, сядь, сядь. Сядь, молодець. Так, Боря. А ні, Боря 92 в обхваті. О двух надо. Боря, йди сюди, о двушок. Вставай. Іди сюди, Боря. Де ти їзди? О двушок. Оп. А ну, Боря. Ну, коротше, метр тридцять. Ладно, пошли міряти тих, поміряємо їхню маму після другого пороса і пройдемося, я покажу все там. От, друзі, ми тут теж управились. Убрали, тачку вивезли. Зараз я чуть-чуть насиплю, щоб вони не этот. Бо Машка вже і поїла своє. А так. Чик. Барашка ще їсть. Нюрка теж ще їсть. На, барашка. Хочу заміряти їхню маму. Їхня мама цих на щелях. Ось машка, це вона після другого пороса. Уже її покрили. А ось барашка. Ну, барашка не дасть її поміряти, вона така е, ну, шубутна. Її так просто не поміряєш. Це виходить оці остальні їхні 8 штук. Ось 5. І он 3. Це з того виводка ще 8 штук. Ну зараз я все покажу. Давайте поміряємо машульку, щоб розуміти. І теж подивіться по таблиці, хто там розуміє, скільки у ній вес. Ось така сама по собі свиноматка. Будемо пробувати міряти. Так. Ай-яй-яй. Тут, щоб заміряти, треба залазити туди. Метра не вистачає, друзі, ось. Тобто, виходить, сам метр у нас метр п'ятдесят і ще додайте сантиметрів 15, метр 65 у обхваті. Ось метр 50. Ну, 2 метра, коротше, якщо до хвоста. 2. А, ну да, добавить, да? Так, метр п'ятдесят. Тридцять девять. Ну, сорок сантиметров. Получается метр девяносто на метр шістдесят п'ять. От скільки в ній вес. Це їхні мами. Ми раніше думали, як нас не було моїх ефок, ми думали, що саме здорова свиня це у нас нюрка. А нюрка, гляньте, яка проти неї. І це здорова свиня, це віліканша. Це кантур, Петрен Дюрок. Дюрчиха покрита моїм каштаном. Дюрчиха покрита Петреном. Ось мама. Лінда, її дитина. Ми думали, що це здорово, поки нас ефки не піднялись. Ну гляньте, ну що тут балакати. І вона спокійна, а там барашку я так не зможу. Ну, я думаю, треба і Лінду поміряти, да? Ну, раді інтересу. Ой, кажу Лінду, Нюрку, а я Лінду. Лінда вже лягла спати. Так, тьоть Нюр. Ага, тут я трошки вже і доста... достаю. Опа. Ну да, тут виходить хватає. Ось. Грубо говоря, метр, ну, метр п'ятдесят. Тут чуть-чуть розрив є. Ось. Ну, хватає, да? Метр п'ятдесят. От, бачиш, а та не вистачає скільки. Так це наскільки старше одних, да? Тихо. Ну да, метр і 15 сантиметрів, метр 65. А та в обхваті метр 65, а ця в длину метр 60. Бачиш, яка, наскільки вона менша? От чого ж я й кажу, друзі, що е, по моїм замічанням поросята оцих, ось що ми міряли на щілях, ростуть набагато краще, ніж кантур. Кантур непоганий, я не скажу, що погано, но нервнокури по приростам. Ну як нервнокури? Проігрує. Кілограм на 15 проігрує. Допустимо, якщо важить у 5 місяців, кілограм на 15, а то й на 20 проіграє, я так думаю. Цю поміряли. Ось дивіться, тепер барашку ми не заміряємо, вона е, не дасть її міряти. Ось дивіться тепер піратіка. Вони такі шуглівенькі, ну ми їх проглистогонили, глистогонив я порошком. Не став уколи колоть, бо і так зашугані. Хоча в мене є що по колоті, як, ну дуже зашугані, думаю, не буду. Ось пірат у нас. О, оце пірат. ось. Оце пірат. Он у нього нога, він трошки на неї все одно так підхрамує. Я вчора стояв, наблюдав, трошки підхрамує. І це в мене брали поросят із Мурав'їнки отсюди, да? З цієї же партії. Мурав'їнка з цієї партії і Ігор з Оксани. Ну от подивіться, такі у вас поросята. Скільки вес у них не знаю. Ну кілограм скільки? 50, да? Не вишні. Та ні. Воно дико бігатиме. Ну, оцих, от іменно по цим чотирьом, е, я їх кормлю так. Ото що всім сиплю і з цим сиплю. Вони на старті дуже-дуже мало були. Я цим всім гровір і цим фігачу гровір та й все. І дивлюсь, ідуть, хоч би що. А цих ми не поміряємо. Я... А цих ми не поміряємо, тому що... Бачите? Машенька, машенька. Цих ми не поміряємо. Ну, я ж тільки помашки, бо машка більш-менш там дає мірять. Ці, Це в мене всі на свиноматки. І також, по чому я определяю, як у мене ростуть свині. Ну, от примірно, по чому я е, дивлюся. Хто повне, хто дивиться давно мій ролик, ой, кажу мій ролик, мій канал, той знає, що ми колись робили такий, такий, типу, як іспитательні віса. Ось воно вже старе. Ми колись італіянці в мене були, що їх заказали і не купили. І Анфісин виводок. Італьянців 7 штук було виводку, і Анфісин 7 штук виводків. І от дивіться, ось як один місяць отйом. 9 кг і 13 кг. 2 місяці 26, 32. 3 місяці 54, 63,5. 4 місяці 94 кг, хоча б я так завжди прикидую, було до 101. До 101, це в 4 місяці. А нашим там 4 місяці і 8 днів, і 4,5. Ті вже, я так ну, прикидую поглазом, ті вже в цьому діапазоні. А вони ще в цьому, а вони на щілях вже як 5 місяців. Ну а це вже почалось у нас в країні горе почалось в країні, отак скажу. І це я вже вже я далі не вищитував нічого. Коротше, я в себе е, от ростуть поросята, хоч ці, хоч ці. Я подивився по таблиці, їм два місяці. Я їх зараз не тягаю там в два місяці. Я дивлюсь, два місяці, 26-32. Оцей діапазон в мене повинен бути по-любому. Три місяці. Ось оцей діапазон должен бути по-любому. Чотири місяці. От я дивлюсь 4 місяці. Ось оцим, виходить, це 4 місяці і 8 днів, іменно що біля барашки. І дивлюся, ага. Не не хуже, не хуже. Значить, все отлично. Но тут оце італьянці це кантур, а анфісен виводок, це в мене була анфіса, ми її убрали. Ну, вона, типу, як е, основна, основний процент Петрена. Ну, тобто обізянкина сестра. От обізянка в мене, типу, як е, Петрен, ну не чистий Петрен, от вона її сестра. І ці, що в мене одефок, перещеголюють усі оці показання, перещеголюють. Я це бачу. Це я кажу свої наблюдення. Ось чистий кантур, Лінда. Поїла вже. Ліндуська. Ой, ти диви, який животик у нас уже, да? Ой, ти диви, який животик у нас уже. Лінда. А лінда тут вже длинна. А ну длину хоч помірять. Ой, ти який. Опускай свою макітру. Опускай. Метр 32, метр 35 десь. А в обхваті. Насипать тобі, щоб в обхваті те поміряти. І от, друзі, отакий простий, якби отака проста табличка, яку я тоді ми там всі ви помните, хто старий підписчик дивиться, ті знають, що ми важили, і я по ній все время определяюсь. Гляну, ага, не хуже, уже хорошо. Гляну, ну якщо в мене менше, там менше, менше, мабуть, і не було, так що по особо. Так, а як же ж тебе взяти? Опа. Отак. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Так. Метр 35. Метр 35. Ну давайте і длину. Виравнюй голову. Метр 35 на метр 46. А так метр 46. І от дивіться. Оце свиноматка, АФка і барашка. Два опороса було. У Нюрки вже не знаю, п'ять, мабуть, да? Ілі шість. Ну, десь так. У Нюрки багато, тобто Нюрка наскільки старша, а наскільки менша. І ось свиноматки, теж десь по 5 опоросів, а то й більше. Ось обізянка і ось київлянка. Ну, скажімо так, е, це обичні свиноматки. Обичні е, ну я називаю бздюшечки. Такі своєобразні бздюшечки, обичні свиноматочки, е, які я вважав, ну, такі повинні бути. Поки в мене не почала підніматися нюрка, кантур. І поки, а ці як з'явилися, це взагалі. Барашка длинніє і більше машки. Ну вона може в обхваті менше. От бачите? Бачите, як я її поміряю? Я їй дуже не вірю. Вона длинніша. Коротше, думаю, так все. А це я убрав три кабанця. Три кабанця. І думаю, е, оставлю два із них оставлю на год. Їм год ми вважали, коли буде їх в ноябрі або в октябрі щось таке. А, в октябрі. В октябрі? 8 октября. А. Ось в октябрі. Ну, треба подивитися точно. І хочу оставити пару штук на год. От пишуть, свиню треба кормити год. От покормимо год, подивимося, який буде вес. Поки їм 4 місяці, а цим і точно 8 днів. 4,8. Їх оставимо на год. І я для себе роблю такі своєобразні, якби дивлюсь всякі можливості, скільки вона буде в год. Чи буде вона 300 кг в год? Ну, вірні він, чи не буде. Він, що я хочу кабанчиків на год, ну не загулюють, е, нема таких проблем, хай будуть лучше кабанчики. Чи будуть вони в год? Ну, хай чуть менше, ніж їхня мама. Так їхня мама на нормі сидить. І Машка на нормі, і Нюрка на нормі. А ці а ці будуть на откормі у мене обично год подержу. І подивимося, скільки буде в год. Я думаю, буде в районі 300 кг. Це я так думаю, а там подивимося. Тому що Андрюха, е, що в мене все время різав свиней, він брав у чоловіка з купля, я знаю цього Серегу. І от у нього год і два місяці, год і три я з ним балакав, 340 кілограм. От подивимося, чи будуть такі у мене, чи ні. Ну, хай не 340, ну, грубо говоря, плюс-мінус 300 кг. Тепер в андрасі, давайте глянемо. Я просто вчора рано управився і їм небагато насипав. А сьогодні насипав, я вже сюди мимо сипав їм, щоб вони не билися, а вони все одно б'ються. Е, лампу я виключаю на день. От зараз я виключу її, а на вечір включу. Чого я так роблю? Ну, ночі морозики, хуже цього не буде, а що там воно особо не зекономиш. Ну і бачите, ось теж сарай. Дивимося сарай. Везде павутина, потолки, потолки не мокрі. Чого вони всі потолки сухі? Ніде нема паутин. Ну от, а там я достану біля этого. Всі потолки сухі. О, дивіться. О. Надо пиль ганяти. Ну всі вони повністю сухі. Ось. Паутина і пиляка. От. Фу. Потолки сухі усі. Мені як я утепляв тут потолок ватою, Е, що ми робили? А, ми натягнули пленку спочатку, а потім ОСБ подавали вже з ватою. І прикручували. Подвалюється, попровисає від е, того, що воно типа, напитається мокрим, воно буде тяжове, провисне, упаде. Оце такі коментарі постійно були, як я робив потолок. І де ви зараз ділися? Ось уже два роки вони тут. А де ви ділися? А ці, що попровисає і упаде потолки. Де ви ділися, де ви пропали зараз? Ну, ну, Хоч там напиши, я там писав, ізвиняюсь, був неправ. Я так думав. Нема таких коментарів. Тільки гадость написати, а а по ангару скільки, що він ляже в першу зиму, вже зима зараз пройде. Ще не ліг. Ну, будемо ждать і другу, і третю зиму, і потім теж де ви подівалися, особливо там, е, не буду казати, з якої країни, ляже в першу ж зиму, там туди-сюди. Що ви городите? ото. Ну, і таких багато постійно коментарів. Тільки як воно нічого це не, не так сказати, не осуществилося, вони десь пропадають, ці коментатори. Напиши ж, я так думав, ні, такого нема сарай ляже. Навіть наші українські блогери писали мені е, і казали, та то він ото строїв, воно ляже в перву зиму. Ой, за цей сарай писали, ляже, чого він не ліг? І так, щоб я не почав робити, все ляже, все лягає у них. А в ітогі воно не лягає, а тільки процвітає і росте. І дивіться, от яка атмосфера в сараї. Везде, ось дійдемо до свиноматки. Я просто чув до свиноматки не бу, буйна. Ось теж, павутина висить, все сухе, гляньте. Ну, у кого в сараї отаке ось, Щоб по потолку провів, воно суха. Ось. Павутина везде висить. Треба, кстати, вік убирати тут, да? Ось. Над вікном де щелі нема нічого мокрого. От слова взагалі. Печок нема, буржуйок нема. Я хотів робити раніше отоплення. але побачив, як пройшла зима, що його не треба робити. Я хотів ще утеплити потолок. А потім зрозумів, е, що якщо він більш-менш підсаджений сарай, так поголов'я є, не треба його утепляти, тут жарище. Я ще крім того всього. Я ж, мене було тут мало поначалу, це я вже позапускав. У мене було дві витяжки закриті. А зараз у мене всі витяжки, ось покажи. Всі витяжки три відкриті. Зараз у нас морози. Три відкриті. А от, кстати, витяжку ось покажи. От дивіться, відкрита витяжка. І гляньте, витяжка суха. От ОСБ сухе. Надо оце хочу поутепляти ОСБ оббити. Гляньте, ОСБ сухе. А ну тут глянемо, теж сухе. Ось гляньте, ОСБ сухе. Чого воно не де? Немає оцієї мокроти. Глянемо далі. Ось теж ОСБ сухе. Оце з прошлого року. Тут одна витяжка в мене була відкрита, а ті були забиті. Оце тут, е, типа як чи конденсат, чи спарення, і каплі ось сюди повара, оттуда стікали і сюди на потолок. Треба тут теж довести до ума. От бачите, що таке сарай, е, як термос. Ну, Сендвіч, два профіля, пінопласт, два утеплітеля і теплий потолок, а ще й криша. От воно і результат. Ну і понятно, що вбираємо тут, а не так, що раз в неділю зайшли, убираємо. Кожен день, утром і вечором. Ну, ми не три рази, а два рази, утром і вечором. Ну, отак. І тут же хочу, ну подивлюся, якщо вийде. І в Андрасіо ставить теж пару штук, покормить год. Ландрасики в год покормить. Ось, допустим, лежить е, кабанчик. Ну, Тут в основному кабанчики, тут дві чи три свинки. І оставить пару штук, подивитися, як буде стріляти вандра з кантором. Чого я це роблю? Чисто для себе. Тут так само. Різетку включив, перену... ну, треба зробити автомат. Отут щелк, води скважини набралося і все. Це не тяжело зробити, поки ми тут зайшли управління. А я ще не набирав воду, так? Да? А, о, зараз якраз і воду включу. Диви, який в Лінди живіт. Лінда. Ось, я виключаю їхню лампу. Раз. На день. Я вже її включати не буду. І включив воду. Уключив воду. Е, і ходю там розсипаю. Віка ходить, підчищає. Я там чисто таке розсипав, там те все, усе. Етот. І допомагаю тут віки, що вбирати, що етот. вивозю тачку, тачку збираю воз віддільно на кучку бо нам треба буде на огороди. І люди там просили, і ми збираємо все время е, густий навоз. Вся сеча, що сюди входить, стікає вон туди біля дверей, за дверями дві трубки. Ось вона тече. І сюди, сюди, сюди, ось сюди, вон дирочка. І сюди, вон дирочка. І так воно тече, тече аж під полом, і там у мене каналізація. Отак. Казали, провисне, упаде, обвалиться від мокроти. Ні, не обвалюється. І тут теж у мене це виходить другий год. І Вони тут чи вже третій год, ну коротше не. Витяжок немає, вентиляторів, вони тут не треба. Літом всі витяжки відкриті і я відкриваю отак ось вікна. На, Машка, Машка, на. На, Нюрка. І я ось отак відкриваю літом. Все. Літом відкрив. Раз, два, три. І ще... Ого, як тяне, так? Да? І двері відкриваю. На двері сітку москітну. І літом тут нормально. Да, не, не так, що прохладно, там прохлада дня. Ну нормально, тобто немає цього там сильно. Все, вікна з холодильника, з дверей. Я ти коцобузька. І отак. Довольний ли я сараєм? Е, Дуже довольний. Був би такий ефект, якщо б построєний був з газоблока. Ні, такого б теплого ефекту не було. Газоблок треба було потеплити снаружи і і внутрі поштукатурити. Зараз 15 градусів, ну ми ж двері були, як управлялися, відкриті. Тобто тут десь в районі 18 градусів. Так, і цих же давай покажемо. Це виводок київлянки. Ну, помість Петрена. Це надкорм поросята. На свиноматки такі не годяться. На свиноматки для мене, моє мнення, кантур, хороша, спокійний характер, молочність не прям там супер-пупер 100%, але хороша, все в пределах норми. Свиноматка кантур у мене в хазяйстві. Тільки буде, тільки кантур і тільки і тільки F1. F1 кантур. Ще оце ж подивлюсь для себе кантур Ландрас. Ну і собі оставлю ще на свиноматки. На свиноматку ще штучки 2-3 оставлю ці. Це від моїх ефок, це теж хороші будуть свиноматки. Я е, дивлюся по тілосложенню їхньому, длина і все так, тому подобне. Ноги супер на свиноматки оставлю. Ну а так, друзі, розказав, показав, поділився, підсказав. Все. Тут е, ну, це треба окремий ролик робити, щоб об'яснити. Якщо заводить свиноводство, з чого треба почати? Бо це не так просто. Там Починаєте з поросят, свиноматок ні. Тут перше треба з чого починати, це по деньгам прикидувати, скільки у вас буде денег зарання перед тим, як ви... О, треба виключати. І от воно в мене потекло униз, у моржбинку туди. Ось воно стікало, потекло через верх і сюди в ложбинку. І я виключив все. Зачем мені, щоб воно саме включалось, виключалось, щось прорве, ще щось. Ось 330 чи 350 літрів набрато. Я навіть не дивлюсь, скільки вони за день випивають. Ввечером опять заходимо управлятися, включив розетку, робимо своє, потекло, виключив, все. Без этих. Без усложнення. А, і в тих виключить світ. Ось я тут виключив світ на день. І тут на день Вандрасів виключив. Всіх поміряли. Все, друзі, на цьому наш маленький ролик підходить к концу. Пока.